Игроки Genshin Impact делятся на два типа. Первый. Так, нужно прокачать героя и собрать ингредиенты для зелий, чтобы победить босса. Второй тип.